acca e kewɗe waɗani ɗum de joɗum laarama ala heede ko tampere ɓolde ko ɗum taki min boppi ɗum ɗo cugal de ngel jiiɗa ɗo nannake hewani ɗo min mbaɗani ɗum saabu ko ɓittere amen tan